Dit plantje is een van de belangrijkste planten in de Nederlandse geschiedenis. Zonder dit bistarwegras zouden er geen duinen zijn. En zonder duinen zou de helft van Nederland niet eens bestaan. Het bistarwegras is een echte pionierplant. Hij vestigt zich als eerste op kleine zandhoopjes. Die kunnen ontstaan op het strand. Het bistarwegras is een perfecte zandvanger en het kan goed tegen zout. Met zijn wortels en bladsprieten houdt hij zand vast. Rondom dit gras groeit het zandhoopje uit tot een klein mini-duintje. Zodra het duintje een halve meter hoog is, houdt het zoet regenwater vast, waardoor er andere planten kunnen groeien, zoals helmgras. Helmgras neemt de rol als duinvormer over van het bistarwegras, dat afsterft als het duin te hoog wordt. Vanaf nu kunnen er ook andere plantensoorten groeien. Dankzij dit kleine plantje heeft duinvorming ertoe geleid dat waddeneilanden konden ontstaan. En daarmee het huidige Waddengebied.